hop darslarni davom ettiramiz hop uchamiz bitti mana mana holatga keldi oynalarni yasadik hop geometriya to'liq bitti hop endi atrof muhitini yasaymiz buni bitta guruh qolaman hozir atrof muhitni yana <clears throat> o'tgan safargidek usulda yasaymiz hop yuboradigan bo'lsa mana markazini o'zini alohida olamiz faqat hozir juda katta bo'lib ketib qoldi sal kichiktiramiz buni yomon qiling yomon qiling yuz metr yuz metr joy bo'libdi bizlar esimda hop bitta kadr qo'yib olamiz misol mana shunaqaroq yoki mana bunday bo'lsa chiroyli mana bunday qilsa mana chiroyliroq chiqadi effektivani tekshirib olamiz qarang nima narsa bo'libdi bu yerda odamlarimiz yaxshi okey kamerani qo'yish uchun bitta burchak tanlab oldik bizlar asosiy anaqamiz kadrimiz mana mana shu uyga qaragan bo'ladi tushuncha mana mana shu asosiy anaqaga e, oldim mana bitta create camera from e, e, active perspective view bosib qo'yaman bu yerda bo'ldi qiladigan ishim tugadi mana bitta avtomatical vertical tilt yoqib qo'yaman bo'ldi perspektivaga o'taman bu yoq tomonga o'tib mana bitta <coughs> link info degan joyi bor ham locus degan joyi bor mana ko'rasizlar mana hammasiga qo'yib chiqamiz rotate scale scale shart kameraga ham targetda ham xuddi shunaqa qilamiz move bilan rotate'ga qo'yib qo'yamiz kameraga o'tib endi buni surishga harakat qiladigan bo'lsam hech qanaqasi surilinmaydi hop shift c bossam kamera belgilanadi hop endi mana bitta bitta yuzaga olishimiz kerak to'g'ri yuzani endi e, o'ydim chuqurlarini olishimiz kerak sharsharaga o'xshagan joyda joylashtiraman ha sharshara dema ham tog' yonbag'rida buni past tomonida bundoq yon tomondan suv oqizib o'tamizmi yo bilmadim hozir qaraymiz vaziyatga ho'p agar imkoni bo'lsa shunaqa qilamiz ho'p poligonga urib olaman buni convert to poly и ho'p bunga turbasini o'zib beraman ikkita uchta to'rtta to'rtta bersam yetadi convert to poly Xo'p, endi freeformda bizda ham bir push pull degan komanda bor. Esingizda bo'lsa, size kattalashtiramiz. Xo'p. И altı basib turib, ani yurg'izamiz. Xo'p, bizda umuman ishlamayapti, strength strength chunki kichkina. Mana bundoq qiladigan bo'lsak, mana o'zi ishlaydi. Altı bosimda tushiradigan bo'lsak, mana bunaqa o'zim chuqur qilaman hop yuz juda katta ekan yigirmada beraman olti bosib sekin mana bu yerda o'zim chuqur qilishni boshlayman kameraga o'tamiz qaraymiz yaxshi ketyapti mana bu yerdan bundoq shiftni qo'yib olib e, sinov o'zini bosilgan bo'lsak bizada anaqa tepaga ishlaydi faqat orqa tomondan moshina kiradigan yo'lni tekislab ketishimiz kerak shiftni bosadigan bo'lsalar tekis qidiradi nisbatan tekisroq qidiradi ja tep tekis bo'lib ketmasin shunga qarab anaqa qilib mana bu tomonni suv qilib hop old tomonda ham qanaqadir suv suvli joy hosil qilamiz albatta xohlasanglar tabiatda o'zinglarni anaqanglar bo'yicha qilinglar bu hammani e, hammada har xil chiqadi chunki e, hammani borgisi kelayotgan joyi manba xayolida misol psixologik holatdan kelib chiqib bu e, anaqalar hosil bo'ladi aytsa bo'ladi tasavvurdagi joylar hosil bo'ladi mandigi bilan sizlardagini orasidagi farq katta bo'lishi mumkin shunga o'zinglarni agar psixologik holatlardan kelib chiqqan qilsanglar bo'ladi <clears throat> hop Tahmini holatimiz bitdi bizada perspektivaga o'taman hop endi men <clears throat> mana yuzalarni ajrata olishim kerak bir necha bo'lakka bosib turbasimiz bermasligim uchun e, men mana o'zini yuzani yana haligacha tekislab olaman bitta turbasimiz berib olaman balki meni. hozir poligonlarning soni 7989 ta bo'libdi bunaqa ko'p emas bunaqa sahnalarga juda kam eksteriyerlarda unaqa ko'p bo'lmaydi interyerlarda e, katta bo'lib ketib qolishi mumkin mana bu orqa tomonlarni yana birinchi armiya tomonlarini yuboraman tekis bo'lib qolmasligiga и mana qaraydigan bo'lsak mana tog' yonbag'rida bitta kichkina uycha xudo xohlasa joylanyapti xohlasanglar uchani sonini ikkita qilinglar xohlasanglar uchta qilinglar va накосидер hmm, bo'ldi to'pdan qaraymiz to'g'ri bosaman endi qaranglar man tanlayotganim surib olmasligim uchun hop mana buni bosib qo'yaman quvni bossanglar chiqadi hop bizada ham tanlash to'rt burchak bo'lishi kerak eng birinchi to'rt burchagiga o'tkazib qo'yaman mana bu yoqda e, sal kattaroq joyi bormi shu mana mana shuncha joyini atrofini faqat o'tlarni o'zi o'sadi bundan boshqa narsa o'smaydi shunga buni alohida qo'laman detach hop okey bundan keyingi qatorda bizlarga e, kustarniklar shunaqa narsalarni o'stiramiz assa mana bu tomonlarda mana buni ham alohida qolaman va oxirgisi shunda daraxtlarni o'ziga qolaveradi tegmayman hop mana bu <clears throat> uy o'zini mana buni tegdan chiqarib olishim kerak to'g'ri bo'lsa-mi? Ham uy atrofini mana bu joyini o'rtasidan anaqani e, nima bo'ladi hududdan ajratib olishim kerak mana qaraydi tashqariga shunda o't mana bu kichkinagina joyi o'zi o'sadi bittachi okey mana hop uchta snacksga hamma model olib kursi biladi degan umiddaman xudo xohlasa model olib kursi bilmasanglar bilmadim bu kurs sal qiyinlik qilishi mumkin sizlarga endi boshlayotganlar bo'lsa ayniqsa yana bir izlanib o'rganib ko'ringlar Э, полный uchta snak bo'yicha to'liq kurslarimiz bor To'ro darslarimiz bor kurslarimiz emas darslarimiz bor xohlasa yaqin orada marulos bo'yicha rejalashtirilmayapti to'liq buni oxirda aytib ketarman yuzani hozir tekislab olishimiz kerak keyin oxirida bitta rotate beraveramiz set bo'yicha tekst qildik mana и mana bunaqani shundoq borib turib bundoq boramiz f dan olaylik shuni qarab oldik ishimiz bitta xudo xolis ham uyimizni ham geometriyasi ham to'g'ri bo'ldi xudo xolis shunaqa umiddaman ho'p endi hamda uy atrofiga o'tlarni boshqalarni ekib olamiz birinchi keyin uyni o'zini interyeriga o'tib ketamiz xudo xohlasa hop birinchi faqat mana bu e, uy o'zini materiallarini alohida qilib olishimiz kerak ham bu tomonda e, yog'och bo'ladigan joylari bor shu yog'och bo'ladigan joyini hozir oramız. Pol ya'ni tanlab oldim hop 3ddd ga kirsanglar floor generator script bor hop nik nik tomonidan yasalangan adashmasam hozir ko'rsatib o'tib ketaman uni ham puliga arziydigan skript bir yuz yetmish besh rubl bo'ldi hozir yaqinda o'zi undan oldin undan arzon edi osh hozir internet sal ishlamayapti uchta modeli hop kirganinglarda sizlarda bitta skript degan joyi bor kraslamasini skriptni ustiga bitta bosishinglar sizlar hamma narsalar chiqadi bizga kerak bo'ladigan narsa mana flurgen tools sotib olishni tavsiya qilaman man o'zim ham sotib olganman mana bu bizga nima qilib beradi flurgenator mana men tanlagan yuzamizga berish imkoniyatini beradi tanladik create flurgen bitta bosadigan bo'lsak mana shu yuzani o'ziga bizga flurgenator hozir qilib beradi hop standart standart qilaveraman buni uzunligi ikki yuz taxminan 20 oralig'i 40 foiz yili 5 yilda takrorlanadi root kerak emas bizga ekstrudan ekstrud mayli kerak bir mana buni juda kichkina nol to'rt nol bir make planlar bosib qo'yishimiz kerak ekan hozir tekisimiz ekanmi yuzamizni Bundan başqa tanqalamizmi? yuzda tekis ekan hop hozir yo'q tep tekis bo'ldi endi create flurgan bosib yubordik endi to'g'irlab chiqamiz qaytadan qirq foiz grut kerak emas bizga mana buni nol tomon bir bersak faqat mana qirq emas yigirma bersa bo'lar ham ozgincha anaqa qolib ketgan joylarni to'g'rilab olishinglarni tavsiya qilaman hop y kerak emas ekan bu x kerak ekan qolib ketmaganroq qilib mana ikki yuzdan ham kattaroq berar ekanmiz buni mana and is a late material beramiz oddiy legacy okey shunda bitta xudo xohlasa bo'lgani landshaftimiz bitti hop hozir videoni ham to'xtataman keyingi videoda xudo xohlasa atrofiga eh, kanaviskatorda gul ekamiz